Dysgu sut i feistroli'r llythrennau anodd. Dyma gwrs blasu Cymraeg i ffoaduried a cheiswyr lloches. Sesiwn sydyn o 15 munud ar ddiwedd ei gwers Saesneg. A'r tiwtor, ffoadur sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg ers ychydig dros flwyddyn. Mae'n dweud bod angen gwneud mwy i hyrwyddo byddiannau'r Gymraeg. Pan ti'n byw yng Nghymru, mae'n bwysig yeah, dysgu Cymraeg. Um, ddim nid am, uh, am uh, swydd a ffeindio fynd, swydd yn unig, ond, ond uh, hefyd yeah, integreiddio yn, yn y cymuned Gymraeg. Yeah. Mae'n bwysig yeah, uh, rhoi gwybodaeth yeah, iddyn nhw yeah, am Gymraeg ac am cyfleoedd. Yeah. Ac wed, uh, wedyn um, rhoi cyfle i bobl dysgu Gymraeg am ddim. Mae gwersi Saesneg yn cael ei cynnig am ddim i siaradwyr ieithoedd eraill yng Nghymru, ond does dim darpariaeth o'r fath ar gyfer dysgu Cymraeg. Ac wrth ysgrifennu at Gymdeithas yr Iaith, daeth cadarnhad gan weinidog y Gymraeg, Elined Morgan, nad oes bwriad gan y Llywodraeth i gyflwyno polisi a roi gwersi Cymraeg i ffoaduriaid a cheiswyr lloches, er mwyn peidio gwahaneithu rhwng grwpiau penodol o ddysgwyr. Yn ôl un sydd wedi ymchwilio yn y maes, mae angen edrych eto ar hynny. Ers rhyw flwyddyn, dwy flynedd, mae rhyw fath o darpariaeth wedi bod i geisio lloches y ffywyduried uh, yn benodol. Um, cyrsiau blasu neu mynediad ar y cyfan, yn amlwg os ydych chi'n cymharu o ddarpariaeth Saesneg i fewnfudwyr uh, gyda Gymraeg mae yna angyfartaledd uh, amlwg. Mae angen garw fath o polisi uh, i gyfeirio y darpariaeth um, tuag at fydwyr a cydnabod bod e'n cenio nhw yn wahanol i'r ddysgwyr eraill y Gymraeg. Mae gan y Llywodraeth gynllun clodwyw iawn i wneud Cymru'n genedol noddfa gyntaf byd um, ac fel rhan o hynny maen nhw'n wneud ymrwymiad i sicrhau bod ffordderiad yn cael eu cynnwys mewn cyfleoedd i ddysgu'r Gymraeg ond dyw e ddim yn glir i ni pa gamau e marferol sy'n cael eu cymryd i wireddu hynny. Mae gwersi Saesneg ar gael am ddim i'r grwpiau yma felly wrth reswm dylai gwersi Cymraeg fod am ddim hefyd.